idole na yo na mosala ona apesa yo sentiment ya ozala maître bon avant moto ya kokoma idole na nga mm. moi j'ai grandi ya catholique né ya catholique parce que nazalaki euh, servante mm. nga nde nalokomemaka porte croix na kati ya église catholique parce que moi j'ai grandi ya catholique né ya catholique yango etinaka nakoma un homme spirituel être arnold Arnaud eza ndaku na biso ya maman na ngai maitre Abdoul elakisi boumbu ya nzambe. Donc nzambe atinda ye ngai napesa sango malamu na baoyo bazali kobota te bazali kobala te yo mwana mwasi oza kitoko makasi mais soki mobali alali yo kaka esimbi te yo mwana mwasi ndenge oza wana soki mobali akushini yo kaka de kiba ata oza kitoko ndenge nini ata osengai mobali mbongo akopesa yo te ngai abdu naza mpona kosunga bato nyonso baza na maladi ya mpese bambasu balokika baoyo baza na problème ya mbongo ou financement nazali kopesa bango kodia yoka nayebisa ngai na mwana soni parce que akufa na boko na ngai na campus na ntongo est ce que nana benga mama elela na ntongo ngai abdul Prophète oyo tomona ya minene bayaka wapi ba recherche epa na yo. Eh non tout le pasteur Kinshasa bayaka epa epa eh papa sone tshuma tango akufaki nga nde nazo sala boite vocale na bango mutu azali temoin Joss Lomalisa na Mutombo ezala ba walesa ba pasteur ba bomi mboka na biso omoni eloko naza nango nga cameraman kanga na photo. Vraiment ah ah ka cameraman kanga na photo ah mwana loko ah mm. na tia yango bien ozonga awa tu oyo ya démonstration landa yango bien atie soyi na tia au nom du père et du fils et du saint esprit Est-ce que ekatani susu? Mm -mm. Est-ce que ekatani? Oh, maître. Kasi so iti. Donc mais so na ko ti dollar. Kasi ya ngai yango ni koyebisa biso parmi basala nzambe nyonso po epo mosala nzambe ti epo mwana nzambe ti nani oyo mpenza asalelaka nzambe mpenza na ndenge ya bien azali te mutu te na congo awa tout, tout le monde politique mm. ebandi walesa mm. moise mbiye euh, otika yoka na biso baza na bajipi yoka mama excuse beta meme micro ebeta meme excuse mama ka journaliste eh, baya bata bajipi mituka mapango bana na bango me bandimi bateka bandunda na bapascal baasouffrir Spéciale salutation à tous nos fans, vous qui nous suivez de partout, c'est votre émission Canal de Star. Presente par Naomi Musayi Infoxone Salutations dejà à la grande equipe technique ma compagne pour la bonne marche de cette émission là je vois Juvenchi Nzimbi balobi hein moto na Nzambe quoi et là je vois aussi mon boss mon boss héritier Kaleba motema ya Rice ya Kaleba et mon cordon PHD Yongo balobi leader PHD Yongo motema ya Ornella Musayi maman na Youstra maman na Jolie Nayi Kukumu maman na Prince Yongo vraiment ba big salutation na nga na bino mais aussi à le boss balobi le geomètre geomètre aka moko millionnaire en dollars balobi yo wana penda eh, le geomètre Belmondo vraiment ba big salutation na nga na yo et meilleur vœu na bino nyonso bozo landanga na bika boza vraiment branché bolandaka émission na bino Canal des Stars po yango nde Pona eh balobi que la seule l'unique Naomi Musai Air Force One merci na bino nionso bo tire vraiment ba attention pour aujourd'hui je reçois pour vous exceptionnellement le maître spirituel toza na ye déjà na plateau mingi ya koloba loba eza te maître Abdou toza na ye déjà bonjour maître ouais bonjour maman Maitre presentation muke po bat bayeba toza na nani awa na plateau. Ouais, merci vraiment grande sœur na ngai malamu. Nazali ndeko na bino Arnold le magicien pour défendre contre les forces du mal. Mm. Donc c'est ça. Voilà. D'accord maître, maître ko résumer biso parcours na yo. Osala nini pour ko matina ba niveau au spiritualité yebi yo po yebi yango très bien. Et c'était comment ebandaki na ndenge nini toko matina ba niveau. Voilà maitre abdoul azali wana pona kobikisa ba ndeko ya bana ya adamu voilà mwa bolimbisimo moke pona chapeau funa longola parce que pourquoi nzambe alobi yesu akatiaka suki te atika suki na ye ti na suki na ayebaka coiffeur te baoyo nyonso bamona ngai ntango mosusu nazali ma nécessaire nzambe alimbisa bango me baoyo bakomona ke Nazali necessaire nzambe alimbisa bango mpe kaka. Siko nzambe oloba nzambe ya lola to nzambe kokoko explique biso no maître. Voilà. Nzambe oyo tozali koloba ezali nzambe oyo akela nga na yo. Oh. Voilà parce que parce que nzambe alobi mm. oyo akeli molimo akoki kokela mm. molimo mosusu te. Voilà. Mm. Nzambe alobi tozali kaka bana ya Adamu. Voilà. Nzambe alobi tozali kaka bana oyo tokoki pe kosenga pe bolimbisi na ba oyo bazali ko souffrir donc c'est ça ewe mbote nionso oyo bazali kolanda nga partout dans le monde nazali ndeko na bino maitre Abdoul pour defendre contre les forces du mal nazali wana kaka pona kosunga ba ndeko nionso oyo bozali na ba difficultes ba oyo nionso bazali na ba problèmes oyo etali spiritualite Nazali kaka wana grande sœur nanga pona kosunga bango nionso. Sikoyo maître yebisa biso ba recherche osalaki yango ndenge nini ezalaki connaissance excusez connaissance wana oyelaki olamuki kaka boye te na ozala kaka maître spirituel toza eloko moko ya famille bokoko nde tokoma mona bakoma otikela te yo ozwa mwa eloko non eza bokoko te hmm. ngai nzela ya ngai ezali nazali guide spirituel ngai epai na ngai ezalaki bokoko te me kasi epai na ngai ezali nzela ya malamu Parceque Nzambe alobi nakoki kopesa connaissance na basumu ke mais nakopesa se connaissance na baoyo boni bozali kobenga ke bazali ba saint donc c'est ça donc nzela ya bolamu Nzambe alobi bien ke na nzela ya kisi na nzela ya mabe nyonso eza bolamu kometre yo otangi question na ngai ezalaki ya yo otangelaki yango to osalaki kasi yango na biboye kasi mama na ngai nzambe alobi bien ke bolamu ezali bolamu mm. mabe mpe ezali bolamu na kati mabe mpe eza bato mosusu mpe okosunga yo parce que nyonso eza nzambe asali yango mm. est ce que ngai nakotanga na monde des esprits ekosimba te so lelo motu moko abike nga natanga na monde des espèces c'est archi faux parce que pourquoi motu atanga na monde des espèces ezali te motu azalaka conscience motu azalaka bolingo est ce que motu est ce que akotanga na monde ya gebonzambe est ce que nzambe atanga Batanga te wana olobi ya solo. Sikoyo maître na apesa yo gout ya biloko oyo obiteke eh. te lelo okoma maître spirituel lokola maître moko boye nde namonaki ye boye donc idole na yo na mosala ona apesa yo sentiment ya ozala maître bon avant moto ya kokoma idole na nga moi j'ai grandi ya catholique ne ya catholique parce que nazalaki euh, servante mm. nga nde nanoko memaka porte croix nakata gis catholique parce que moi j'ai grandi ya catholique ne ya catholique bon sentiment le monde des esprits ezalaka te hmm. esengaka kaka nde yo motu mwana ya adamu okutanaka na likambo oyo ezali difficulté hmm. yo mwana adamu ntango ngai nakutana na difficulté yango etinaka nakoma un homme spirituel mais quand, quand on dit de difficulté neti lelo papa na ngai azalaka na mosala malamu hmm. mosala esila mais aza de compte finalité Esenga ta moso na koma un homme un homme spirituel pona yeba ke ndenge nini na kosunga papa na mama na ngai est-ce que lelo soki lelo na moni mutu moza maladie ya mbasu ya kindoki est-ce que na koluka te na yeba ndeni mutu maladie fo esila ye donc c'est ça parce que nga na kuna luka na ngate lokola na na salisa lokola musicien te non parce que le monde des esprits eza lokola te na na sunga yo te le monde des esprits ezali nani azali guide na yo nani oyo alakisi ko bolingo ya nzambe ya solo parce que nzambe alobi bien ke nazali quatre façon eh, bakoki mpe koloba ke nzambe azali bafaso ebele nzambe mosusu moto mosusu azali mpe bafaso ebele ça donc ce tu m'as dit bien nzambe aza pe na ba nzela ebele oyebi ye kaka nzambe ba nzambe aza na nzela ebele te nzambe aza kaka ye moko mais bato ya mokili nde balobaka nzambe aza nde na ba nzela ebele c'est ça yo boya yango non on a boya parce que nzambe nayebi ke nzambe azaka nzambe ye moko D'accord, c'est bien répondu, maître Arnold, maître Arnold Ablaï. Hein? Abdul, Abdul, le gourou du temple. Maitre oyo musulman yo bo ozalaki ozalaki servant na bi kasi le gourou mm. maitre Arnold mm. Arnold eza ndako na biso mm. ya mama na ngai maitre Abdul mm. elakisi boumbu ya nzamba ah bon le gourou du temple elakisi puissant losisa mola te maitre esko ba difficulté eza tellement ebele bato bazotala biso moto mosusu omona ya mosusu banda akenda poto akenda kosamba barepondaka ye te Abwaka ngunda esimbaka te donc mukanda pasi mabota pasi donc makambo nionso ezo simba te maitre sikoyo yo o guidaka batu ndeti na ba domaine nini? Bon grand journaliste eh maman journaliste ya makasi ya mboka oyo nazo senga eloko moko omoni nzambe tango asali mokili asali mokili na lolenge na ye nzambe alobi aza rahma Rahma eza lokola nzambe ya mawa mm. Rahma parce que bandeko na ngai na kolanda ngai bamisilima assalamu alaikum warahmatullahi kabarakatu ngai nazali misilima na nkombo ya abdul mm. me nzambe ntango abotaka ngai mama na papa na ngai apesaka nkombo ya arnold masiala parce que moi je suis muyombe ndidi yombe moke mwana matadi moke muyombe eloko nazali koloba eloko moko divinité aboyaka yango te nzambe alobi sagesse aboyaka yango mpe te nzambe alobi beke okozala mpe motu mabe mpe nzambe te mosusu akochange yo mpe ya koteya mpe bana ya adam mpo nzambe asaliki ye moto abunda te me nzambe asali kaka nde mwana ya adam asala nini ateya nsango malamu Ozomona ngo maman journaliste? Nazali kosenga ba ndeko nionso bozali kolanda nga awa donc Nzambe atindaki nga napesa sango malamu na ba oyo bazali kobota te, bazali kobala te, yo mwana mwasi oza kitoko makasi mais soki mobali alali yo kaka esimbi te. Yo mwana mwasi nde oza wana soki mobali akushi no kaka de kiba ata oza kitoko ndenge nini ata osenga ye mobali mbongo akopesa yo te. parce que pourquoi asepeli na sexe na yo yo mona mwasi ozali na ba actualité tozomona yango ebele ya bajournaliste ebele yanga na asimba yo mona mwasi ebele me oya kitoko makasi me bato babengana na poto me ebele me mobali moko te mosusu okozala makasi abengisana na poto te me oza journaliste ya makasi me te mosusu mpe oza journaliste moko te mosusu ozana mpe très faible me okuchange na motu moko te mosusu echange na impere te esimba te me yo journaliste ozomona kaka yesu akosala Mais ba nzambe bino bozo kende wana tango mosusu ba parasite tango mosusu bango mpe bayaka epa na biso oh, mais kasi malemi mama na ngai eh. nazali mosali ya nzambe mm. ngai nazali wana mpona kosunga bana ya adamu mm. ngai abu nazali mpona kosunga bato nyonso bazali maladi ya mpese bambasu balokika mm. baoyo baza na premier ya mbongo ou financement nazali kopesa bango kodia parce que oh. un portefeuille du bonheur ça n'existe pas malemi mama journaliste moni na yo baboye ekosala obe bien parce que dans l'époque ntango karine mokonzi akololeka na batelevision akololoba bele ebele mm. mais ntango ye banoki basense ya baémission na ye te alukaki motu apesaki makambo soni ecomo mm. nde epesaki mpe makambo azwa bransard sonie chomo moto apesa oui sonie chomo kasi ye nde apesa ye bransard lelo yoka malembe mama na ngai journaliste te parce que mm. yo oyebi histoire te mm. histoire ya internet oyo ezala lokuta parce que echomo apesa nde karine mokonzi bransard oh. Chainette mo alata na moni ana liboko ne o apeta tatu ya junior eh bo mona alata wana ya iwarka de warka ya papa ni sombala ana mbongo te akolinga ka akufile kaka me sombala ana mbongo bete akufile be kaka pesa ka nyoso ko pesa yango pesa azo makambo nzamba lobi na connaissance na kondimba na yo Nde yango nde ekozongisa bana ya da ya Adam. Mais maitre est-ce que yo ozalaki wana ntango Carine Mokonzi ba opesi ye brassard? Oui, yoka na yebisa nga na mona soni parce que akufa na boko na ngai na campus na tongo est-ce que nana benga mama Elena na tongo nga Abdul. Mm. Nana benga major Ousmane c'est Abdul. Nana benga tango fo ezali ngai. Nana benga mama Olive na tongo na téléphone à DJ Rissel c'est Abdul. So benga DJ Rissel chez Daniela est-ce que ayebisa yo? C'est maître Abdul. eh nana abenga major bravo na na anere ngai do c'est ça parce que ngai nazali mosali ya nzambe mm. omoni mosali ya nzambe alobi bien ke eya na moto mosusu azala na nguya te omoni mama coesa nde oyambi nga boye mm. yo somaka mwasi kitoko nde ofandi boye mm. yebango ntango mosusu televizio ozolanda yo boye eyala bato mosusu bajalesi mosusu bayebi yo mpe te bakota yo bachance ntango mosusu vinoke liboso te yango nde karani mokonzi atelemelaki ozolanda nde mpe ngai nazali boye na mpe natya mpe kosunga bandeko na ngai mpe mozoi mpe basunga mpe bana ya adamu ata na message ata ezanga yango malamu te me basungaka bana adamu parce que lelo tozomona yango bieke lelo yo mwana mwasi ozobala te yo mwana mobali ozobala te yo mwana mobali olingi portefeuille du bonheur kisi ya mbongo portefeuille du bonheur ezistaka nango mpe te mpo soki ezalaka ata mosusu na mokili mpe ezalaka Yo te mozo ndeko faut ba orienter yo ndenge nini bazwaka kisi oyo esengaka ata mozo osunga fa famille oyo yango oyebi te yo gane se nde oza wana ebiki okufa na nde oza monene kitoko boye propre kitoko boye mais lelo ozobanga yesu est ce que yesu apesa bavantage na ye ye ndenge oza wana papa na mama na ata mosu abote basunga ye lelo nde nazela yesu Mais ye bango pe na yesu na yo na kitoko na yo ezo kolaka mais yo kona biso mais yesu atika prière te mm. yesu abaka beke na keyi mobe na kozonga kaka soki nzambe ali alingi muluki ya muluki yama eza mokolo ya suka est ce que yesu atika biso tosambelaka ye Est ce que yesu na notre père atikaka to sambela ye? Asengaka yango te. Nzambe yesu alobaka bien que boko reconnaitre nga mokolo na ko boma marque de la be dajal na ba signe ya ba tatouage nde bango balobaki. Ok nzambe alobi bien que ba sel tatouage abi na ba signe ya mabe ya kosunga bana ya adamu te. Grand Esende oza kaka kitoko makasi osambelaka yesu depuis kala oza kitoko makasi esque deja nde oza deja wana na maloba ebele te parceque pourquoi mambo eza ebele mais eloko na oyebisa obeke mokili toza na delestage nzambe alobi ke delestage ya moto ekozala malamu na baoyo bakondepela nzambe ya solo ngai nde naza bo naza mosumuki naza motu mabe mais yeba yango obeke mokolo ya suka nzambe akoloba ke na kati ya eh, na surasi mutakim Nakoki kosunga ba ndeko nanga mais yo ndeko oyebi que oza na likambo oyo esilaka te nga Abdou naza pona kosunga yo naza mutu ya kisi te kisi eza koyeba comme kisi novalgine aspirine boye donc oza lokola mwana nzambe naza parce que nzambe alobi ki nasali connaissance nanga eza la vase mm. nazo expliquer mose kitoko bozo oza wana eh, expliquer ba ba otala grande sœur solo na beto ba na beto ba 1 million de vues Kasi sikoyo nakosala yango. Oh, ya solo. Yoka na biso, yoka na biso mama journaliste. Tes chaînes ont déjà ça. Yoka na biso, yoka na biso. Ya chaîne libanga, yoka na biso kasi. Po yo mo mpesa makambo na. Mm. Ke yo mo de. Et que chaîne mpesa makambo. Est-ce que patron na kondima financer yo? Kuba selenga kuba, kuba dilanga. So yo skonde mo mo silanga kanisa mawa trop. Do tika na yo kaka mokolo ya suka kaka nde oko comprendre mais yeba yango bien ke yoka na yebisa yo kasi yango nazo explique yo bien ke na vie ntongo ozomona ke naza libala bien na mbala bien ya mbongo mais ozo setrive te mm. komona yango ya bien te parce que ntango mosusu libala ya envoutiment soki oza na mbongo eza mbongo ya nzambe me yeba yango yebe ke oyo ezali respect bolingo ya solo crédibilité sagesse ezali ya nzambe mpona kosunga bata famille Nzambe alobi, tango ete apesi biso bolingo ya solo, ya kosungana. Yo moto oza na mokanda te, nga obenga Abdul na sungi na mokanda. Yo moto oza na problème ya mbongo, na pesi yo mbongo te mosusu nga Abdul naza pauvre, mais na kosenga bolamu na yo, koloba te ke nga na moto ya kisi. Nzambe alobi na pesi connaissance na moto nionso mais ayeba kosa, kosalela yango. Est ce que yo mwana Adam okoki koyebisa nga na moto ya kisi? Est ce que ngai, est ce que nga nasaleli Sifer? Donc c'est ça. D'accord, c'est bien repondu maitre Arnold. Maitre yebisa biso est-ce que pe ba prophètes oyo tomona ya minene ba yaka pe ba recherche epa na yo? Oui, et baza ebele. Ndeti ba? Mais non, tous les pasteurs Kinshasa ba yaka epa epa ya papa Sone Tshuma tango akufaki. Ngai nde nazo sala boite vocale na bango. Mutu azali temoin Joss Lomalisa. Parce que ya na pasteur moko te oyo akosaka na mwasi na ndako na ye na tongo na ngo ya yotshelu liboko papa maman na nga limbisaka na ye na cher balandu kiee maloba mwa ya owa bino ti eti yo nde ozala na so na biso mama na nga na peso makambo okobanga obanga te yesu aboyi ok yesu alobaki bebe yoka na biso yesu ntango balobaka na ekuluzu aboyaki masumu te yesu alobaki bebe nake nake pa papa me nakozonga mokolo asu moko na suka yebisa nga sikoyo est ce que yesu alobaki obala te donc ce que pasteur malembe mwasi na nga kitoko excuse nde oza wana mm. na na oza un étoilé premier combien de fois libala ya rata yo Ah, mama lembe nanu oza émission nanu oyebi ke conscience na yo oza conscienceomama excuse nanu moni mama mosusu mpe esala mpe bien mpe Ozali ya Nzambe. Omonela biso eloko moko? Nzambe alobaki eloko moko. Oyo apesaka ba pauvre, oyo akablaka ba pauvre, eleki nango nionso ya ba oyo bazali kosala koloba loba na ba television. Mm. Bolamu ya Nzambe epolaka te. Ngai nazali pona kosunga batu. Yo mutu oza na problème ya mbasu, Oza na problème obotaka te. Yo mobali obotaka te oza na problème ya mbongo ya kisi ya mbongo kenda koluka protefe du bonheur esimbaka te protefe du bonheur eziztaka te kisi ya mbongo pe eziztaka te eloko eziztaka ezali code ya uku mais code ezalaka eloko moko familial eza eloko moko batikaka na famille yo opesa batu nde mais kasi toko recon te ko recommande na ba esprit ya ba koko na bino ba sunga ba famille oui non nkole eza makila te yoka maman na ngai kole eza makila te kole ezali culture hmm. ba koko na biso ba tonga ba koko central na ba na maboko hmm. ba senga ba kila na mindele oh voilà réponse na yango na suki wana oh ba koko ba tonga congo central hmm. na mabele na maboko bazo nyoka ma bazo bina bazo bina Mais ba est ce que ba senga mindele ba belge ba sacrifice? Mundele aye okota yango nazo yebisa bie ezala mutombo ezala ba walesa mm. ba pasteur ba bomi mboko na biso oh mutombo la walesa yoko na biso bien ke ezo senga eh, chef de la république mm. mon président Fatshi nazosenga mpe na réalisateur bokota makambo te président aza moyombe parce que moluba na moyombe aza ndenge moko Est ce que yo president est ce que otindi dejà ba chef coutumier ya solo baza ba ndoki ya solo yo yo president mon papa ba pasteur wana so tolonga mabonja est ce que église existe susu corona eyaki awa mm. ba pasteur ba église ekangamaki eh, ekomi pasteur fo eteya ndako ya mondimi po alobaka eke mobali na soli na kisi na bandumba po 200 dollars kata na kesi omoni na vie nde tofandi mm. boye après la vie la mort oui, oui. omoni nzambe alobi apesi biso exercice ya kovivre mais ntango tozali kovivre mais kaka nzambe alobi na nsima ya liwa vie mosusu ezali yoko na ye biso nano wana azali rahima yoko na biso kase yoko na biso kane se azali rahima mm. azali le miséricordie mm. mais nalobi boye mm. yo ndenge oza wana sikokane se est ce que vino osokaka na média Yosuka faut bala ti. Mm. Yebisa nga siko un jour so vini ozo. Te ata na bali na continue ka. Mais yo ka zigani se ona yebisa yo maman na ngai ona yebisa yo oza malam pona yo. Mm. Moni kanga mo koni pa bala lelo po akoma na mbele be akoma bongo mm. na na vie na media po bala eza passe. Donc daza na bala ni. Yo kana biso ata yo moko ba combattre yo. Mm. Parce que ba bike so bale okoleka baninga mosu oyo baleka yo. Moni monde oza na ngo eza monde ya malediction. Mm. Ah bon? Eh yo monde oza oza monde ya malediction so lelo obali na internet bato bayebi ke yo obalaki ye yeba yango bilobi na yango ba controle libala tembe eza bato mosusu mpe babala ebele yoko nayebi so kasi mama na yango kasi mm. parce que pourquoi na subi sobi ke mokili ekomi ja kobe ekobe parce que pourquoi satanique ese envoie misi bango déjà grande sœur na kosengo loko moko Temoignage na nga na koloba ka ya suka soki yo obali okotala Maître Abdoul. Mpe na ndimi te mozo koma na troisième œuf, na troisième mois te soki yo obali te. Soki Abdoul aza likuta. Mpe nazo ko annoncer. Mpe nazo ko annoncer grande sœur, soki olinga 20 solo, sunga nga vraiment obala na troisième mois oyo. Pe libala moko ata alia ya pasi mais yesu nganga abdu au bake nzambe alobaka nika mais naza nzambe te libala ya kopanga na eglise te libala ya kaka credibilité obanga bana na damu voilà merci beaucoup maître na yebi ke sepelisi ornela musai giselle musai de prix allemagne balobi vieux nanga papi Papy Tshimanga Papy Tshimanga le grand docteur Miguel Jim na Angola balobi Miguel Jim le grand docteur na Angola nayebi ke sepelisi bino eh, maître okoyebisa biso ba batu baza tellement ebele ba combattre bango na moni otangi tangi ba maladi mais batu mosusu bayebisa ye ngai ke baa na posa eh, mwa kokanga nzoto quoi est ce que baa na posa la garceur na kanga nzoto mm. Olanda omoni eloko naza nango ga cameraman mm. kanga na photo vraiment ah ah ga cameraman kanga na photo ah omoni eloko ah mm. na tia yango bien ozonga awa tout oya démonstration landa yango bien atie soyi na tia au nom du père et du fils et du saint esprit Est-ce que ekatani susu? Mm -mm. Est-ce que ekatani? Oh, maître. Kasi soit. Donc mais soit na kosi dollar. Kasi ya ngai yango nike eh moi si mususu pe azopesa caresse na mobali na ye mais mobali esimba te. azali procédé ya na mwasi mosusu mpe akuta na mbala bie mais ezosimba te parce que pourquoi aza deja procédé te mosusu akushe na mbala mosusu ya malamu ya mabe mais soki mbala moko ya kitoko akutani na ye deka kushe na ye ata zozo ayebisa epesanga bo 1000 francs Ako pesa ye te. Yango omoni grande sœur na nga nayebi biso bien ke tala oyo yango grand journaliste nayebi te na kosi yango ah maman na bino euh, maman na ngai ya journaliste yango oyo omoni to moni na moni mbongo ebimi vraiment donc grande sœur na yali kosunga grande sœur na amona soni etion parce que soni abotaka te Tete climatiseur abotisaka ye te euh donc c'est ça cadeau. Oza mwana nde ndeti na ndenge nini? Naza mwana spirituel nde parce que tango kofanda campus na tongo nga nde mutu abenga mama Ilela na Emedo Kisole. Nga mutu liboso abenga general tongo fort. Nga mutu liboso na benga major Ousmane. Nga mutu liboso na bengaka general Etumba noko na ye parce que na benga mon papa general Etumba na camp ayebi ye. Parce que tango nayaki ayebisi nga kende mwana nga bunda mpo na noko parce que noko na yo parce que yayi mongo nga na muyombe mais ayebisi nga mongo aza malamu koleka bekolo mosusu parce que mongo aza social donc c'est ça donc ngai naza wana ba mama mama grande sœur na ngai omoni na vie mm. yo mwana mwasi ozobala te okuta mobali mwa apesi yo mbongo ebele mais yeba ata mosu mobali amonaka nzoto na yo mais so apesi yo mbongo esili Donc ba chance kosokola pe ba fille oyo kosokola te mutu kosokola ezalaka te hmm. esengaka nde basala yo bola bolamu ah, yo kala munoko boye ese grande sœur ndenge oza na part yo nani oyo basala na kinshasa awa pa karine mokonci oyo basokola tous les bango nyonso bakonikese bazaka bapauvre tika boye mais naza ah. explike bien baza bapauvre parce pourquoi bazali kaka lelo mobali moko ya poto alali ye lelo mobali moko eh, eh, moto ete asala asali parce que azwa libala malamu te ntango hmm. moninga azwi libala malamu hmm. babenge ndoki Yo lela Carine fort hein. Yokana biso nanu bon grande sœur na na prete vous soki yo kosunga nga un jour na kosenga témoignage no ebeta marqué un jour raso na Congo te. D'accord merci beaucoup maître. Excusez vraiment ekosenga vraiment eza bese ya mutu te mais na kosenga eloko moko soki Nzambe alobaki ozaka malamu ya kosunga ba phase ba pauvre ya ko respecter les dix commandements ya Nzambe Nzambe alobi Lelo tokomona babola, lelo tokomona bato mosusu ozomonaka ye moto bakisi me ye bango bete mosusu Nzambe alobi ke asali dini oto dini maniere oyo ozomona mabe akosala na exercice est ce que Nzambe apelaki na prix na vie na yo oza na mona moke je pense que même pas 30 ans c'est ça non Maître, d'accord. Mais nazotuna yo kasi. Na pas même 30 ans, maître. Na moni lokola oyeli nga nde awa. Non na yeli yo te mais na lingi kaka nde maman na ngai na pesa yo makambo sikoyo oleka bango ba vie. Yoka po obeta un million de vie c'est maitre Abdoul. So so ondimi te to tia tembe. Te nga na tia tembe na yo te maitre yoka. Yoka un million de vie parce que moni ki ndoki. Yoka maman journaliste eza ki yo okotela makambo na nga te. omoni ki bajournaliste ya congo mm. batufaka bandeko na bango babeta bavide parce que pourquoi bato liboso lobaka ya liboso mona congo awa nde oza wana oza na droit kobeta un million de vie c'est ça maître mais est ce que maître okoyebisa biso parmi basala nzambe nyonso po epo mosala nzambe ti epo mwana nzambe ti mm. nani oyo mpenza asalelaka nzambe mpenza na ndenge ya bien azali te mutu te na congo awa tout, tout le monde politique mm. ebandi walesa mm. moise mbiye euh, ah, otika yoka na biso bazala bajipi yoka mm. mama excuse beta meme micro ebeta meme excuse meme ka journaliste eh, eh. vraiment excuse vraiment nalingi te baya bato bajipi mituka mapango bana na bango mpe bandimi bateka bandunda na bapascal baasouffrir malembe nanu yoka na ye bizoloko eske ntango okabela moto mpo na kilti ezalaka malamu eske nzambe alobi osala bolamu na mplane bato oh. nzambe alobi sala bolamu na kasheti nzambe mokolo ya suka asala nini andimela eske okobenga mondimi nakaka na televizio ke napesi ye boye Ezali chantage boso oyokanaki na ye c'est ça voila alors ba ndeko na ngai ba pasteur botika na bino bolala na basi na bino ba eglise na bino ba papa bokoli deja ebele bosali ba escroquerie ebele botika mwa escroquerie ezala yo kaka maman na ngai journaliste est ce que yo oyebi irisama Yango abdu naza na sept ans parce que pourquoi naza na sept moko na na jira fatshi na pointe noire na DJ Mike na otondo donc je pense que ba oyo bayebi bayebi parce que Arafat aza 50% voilà 50% ivoirien parce que nazo ba parce que pourquoi nayebi que dès la destruction oyo ba baki akoya na 2000 26, 25, 23, 22 ezali irisama yango monike ya pase bakomi lokoso ya mbongo bana batanga ba etats-unis me bindimi bazali bapauvre yo soko mondimi okende baeglise fona bala okomi mondimi ya eglise parce omoni pase abeti lifeste ya kite ya tai ya bien pase azolengisa biso basheni po ete basheni pota mosusu ezali kaka adoration ya nzembo frais pate alobaka biloko moko mokolo ya suka mokolo ya so Ba eglise ekozala te est ce que lelo ba eglise ekozala te ezalaki te ezali mais frère frère fallait ba ba belo moke mokula suka ekozala mokula so ba eglise ekozala te est ce que lelo ba pasteur na biso lelo ba moteya ba ndeko bazali ba pauvre maman ateka ndunda na pascal ateka ndunda na liberté mais pasteur lelo azosenga ka maman ya eglise ona offrande na ye mais na ndako na ndako na baza ba soso dimanche Ba mituka ba prado ya cher mais ba mindimi bazali ba pauvre ba fana ba kiti ya plastique mais pasteur afana na kiti oyo ba tia ba coussin ba 250 dollars na na vendataire mosala nzambe parce que Jesus ateyaka na vendataire voilà voilà maître tokobandela tokobandela émission émission eza tellement elemi maître azawa heure nyonso nozana posa ya maître tozala na maître maître mais oke bagi oyo ebangisa ouais voilà c'est DJ Rafati oh, Yorobo ouais voilà parce que oh, pourquoi yo kana bisa no parce que yo kana bisa yo nazali na na na participation na yeta na hmm. kendaka na na Asaba parce que moi j'ai grandi en Nigeria hmm. na kenda na Benin na ebi bamboka mo ebele parce que hmm. baki o mutu aza nango te na Congo mais non tala ngo bien tala ngo bien ti eza baki mo tala ngo bateka ngo te tala ngo moko te so nga pe na luki na wenze pe na eh, so na pesi yango sikoyo eh, yoka na biso mama na nga eh. so na so na pesi obaki oyo mm. okuta na bale mwana bien pe osengo pe osunga pe famille na, na libota parce que mokolo suka nzambe ko recommander yo ke sunga bana ya ada ya adamu moni mokili oyo mm. tozomona ka pema ti kitoko beauté mais mokolo suka pema nde egangaka Ozo mona ngo? Nde yango na lati awa yango ni Arafat atikalaki nini icone ya cote d'ivoire parce que pourquoi bolamu na ye na ba inspiration na ye ba tali ko crache na ye te ba tali kaka bola bolamu nde abdu pe na na kosuka bato ba awa mbasu ozo bala te ozo regle pa pamba mobali so akushi na de ki bata na mbongo ebele mi fa il faut akima yo de biloko tout wana ezali maladie moko spirituelle eh oza na mosala te ozalaka mukanda te okenda na ngbasa ozalaka mukanda te yo ondeko moko okoma pauvrete moko malere nde naza wana grand journaliste mpona peso ba million de vie okote mosusu okosenga nga te yo te mama journaliste moni eloko mosusu ndima moni kakani mokonzi andima nyonso moni mamoni na biso yo moni na vie internet ndima nyonso yoka na biso mama journaliste yoka na bisa yo bajalous bajalous no batala yo omoni eza wana oza mutakala Yoka na biso oza polele yoka na biso yo saint esprit oyo ya mabe yoka na biso yoka oza polele yoka na biso yo yoka na biso yoka na biloko yoka na biso yo nzambe alobi ntango mm. yesu akufaka na ekulusu basengaki ye nzambe yesu losambo ni opesi biso yesu abaki na mokolo ya soko abiki botanga notre père atangaki te yesu bikisa biso mm. yo teke mwana adamu Obimaki na mobali. Oyebi ke lisumu oyo Adam na Eve oyo Nzambe abenga na na Dangere Eden, yo pe osala yango. Lobaka Nzambe Allahu Akibar. Nzambe ku kumisama. Allahu Akibar. Yo mona Adam, mabe yo osalaka na vie na yo oyebaka te, ya papa na koko na yo. Lobaka Nzambe limbisa nga. Mais mokolo ya suka sala nini bola? Sala bolamu po yango nde okende liboso. Maman journaliste, Nzela eza kofongama. Mm. Nazo biso loko moko. Na emission na sel lelo. Mm. So, ba un, un minute de vie ko beta yo so ka obi ke Allah rock bar. Lobaka yo kana bisa yo. Ba ko boa ke lo maladi ke yo kana bisa yo ye. O ye bisa ngo bien na prière maître bisa biso message. Allah rock bar nzambe kumisama. Eh nzambe kumisama. Voilà. Maitre yebisa biso message na yo eza nini oyebisi bana ya bato baza na ba difficulte nini bon ba difficulte binoso bozali na yango bobalaka te mm. mobali azolala yo mais aza na mbongo ebele azokosa yo okuta mobali moko mpe aza na mbongo ebele mais ezosimba te yo ozomaka mobali azomiso masanga mais ozomaka mobali apesa mwa ba 50 ba 100 ozomaka mobali ya solo 42 027 wana numero na ngai whatsapp yo ndeko moko ya mwasi ya mobali bakanga yo vino okendaka su bien te mobali akomi kopesa kwa ba 50 dollar ya pamba 100 dollar epanda ta mosusu omonaka mpe 3 semaine 4 semaine oza mwasi kitoko oya mpe na demarche kitoko yo ndeko mwasi omonaka ndango nzambe akosala nzambe alobi beke na tiki mokili epai ya lisifere Maman, mm. mokili moko te oyo oh, te mosusu nde ofandi na plateau mobali te mosusu mpe 1 million de dollars apesa te oh, akopesa ah, yo kala ebisa yo mama journaliste naza kosenga moto nyonso oyo oyebi ke bolamu ya nzambe senga bolamu epai ya ngai mm. ngai naza mosumuki me nazaka monoko ya banzambe nakomema message na yo nakoba nzambe Tala mwana ya bato bolamu oyo asala ta mosu moto mosu alia nano na vie na ye te ta mosu moto mwana na nzala bana souffrir nzambe sunga ta mosu sœur na ngai ya kitoko ta mosu nzambe akopesa makambo na bi eyo te vika wa journaliste comme exemple nyonso ekwelaka na motu na yo mais yo te nakosengaka eloko moko yo mona ya damu olingi libala olingi protection olingi mosala olingi okoma na kisi ya mbongo Nkutu, ebomaka bato te, nimero na ngai ezali kaka plus 243-89-71-42-021. Soki o contacter ngai kaka grande sœur, ngai awa nabomaka na ngai bato te, naza pauvre. Yesu azali pauvre, Yesu azali kaka na kiti te. Est-ce que Yesu apesaka te bomengo te? Mais sikoyo lelo mpo nini bino bana ya bolingaka kaka soki bapesa bino bomengo, fo moto kaka ba jeep. Oh, mpo ngai moto akisi, mpo nandima ye bien, fo moro moko kaka. Il faut moro moro po na mona ka mutu wana ba mengo est ce que moro moro wana po ba le moro moro azali commissionnaire moro moro na matadi moro moro na matadi na le fou moro moro yoko na biso esprit mutu mona matadi mm. moro moro azali mona kapu mm. moro moro uti kishasa na na na barumbu moro moro na matadi mutu initiaki ezali le fou moro moro na rikini na ndako na ye ta na rikini na kwe ya salongo na liboso na ndako na etage omona bato nyonso na etage neo omona toujours mikolo mikolo Ba kende kozwa kuna ba ndundu ba kisangani ba luba nionso ba ba sangana pa pourquoi soki lelo a epose na congo bato ba ndi parce que ndoki ba chef coutumier ba sani ba sangana pa ba boma rdc est ce que mon president mon feti papa excusez fati azali moyombe parce que mon luba aza moyo moyombe mon president pardon tingila biso mort mort Papa je ne rate yango fort papa na ngai noko ya papa ocean zanzundu ya mwana na ngai nazali kosenga eloko moko mort moko azali produit finique a utiliser ba joueurs ebele are culture ya musique ekufa parce que pourquoi ata ya ballon esilaka parce que pourquoi ya akomutuka 10 pourcent soko lelo bino gouvernement opesi bango mbongo ya komokase ba joueurs yango mona balofa koma ba pauvre bango tika ba crédit Madame excuse hein mm. moi chez un maître spirituel mm. ba yebi ko sunga bana da muto moni maître spirituel eza bolo ba kisi obo ba ba douté mm. mais sunga ba obo azana ba difficulté o azo bela o azana hôpital o azana problème maladie o azana ozo bota te yango de bola mon sama andi andi melaka eza te ko jusqu'à tanga kombo na ko yebangisa bato non parce que kombo na za likuta Po nazo senga nde president de la republique democratique de Congo mm. pesa biso mukanda nde ezala na Benin na Nigeria mm. nde bapesa na mukanda ke un homme spirituel pe fasa na mukanda na pe asunga mboka na ye est-ce que Benin va souffrir est-ce que Cameroun va souffrir est-ce que Niger va souffrir pourquoi ba pesa tout le monde musala nazali kosenga na bino nyonso awa bachef coutumier bokoma na bino bamiyibi chef coutumier ozobina en pleine owera kobeta kisino eza wapi yo Tobenga je obtenir la chance et mes désirs mais tu me voter je ne peux grand maître kandar le seigneur et guerre le seigneur de tout puissant et le miséricordieux tu brakana tu brakana et beta yo chef okoka et quoi parce que pourquoi ozali na impurité chef coutumier okoma kolia mbongo ya masumu ya ba sacrifice Maitre Abdo alobi bien que yaka yo mwana mwasi obalaka te obotaka te numero nayo ezali plus 243 89 71 42 027 obalaka te oza na problème mukanda nionso mon président de la république Fatshi Beton papa na ngai longola ba chef coutumier pesa biso ta mosusu ba pauvre ba bola ta mosusu parce que Congo esalema na bato mosusu Congo esalema na bato mosusu ta mosusu ba ange Te oloba ko eh, mettre c'est ça. Nzamba alobi ke bolamu defa asala na vie na ye eleki trop. Mm. Bolamu defa asala na vie na ye eleki na ngonionso. Mais nzamba alobi ke bolamu ko eleki ebele mais mokola suka ye kaka kataka me moto. Soka di moto na esiko bino wata mokeba kaka ah kisi. Obi wata de muzo wa poison, o poison nzamba alobi ke poison zala ka teke na muto nzamba alobi ke alingi muto na yo ko chele poison te. Lobaka nde abaka ye sela ye poison mais mokolo ya suka abaka ngai kaka la ilah ilallah nazaka nzambe nakosikala kaka nza nzambe bandeko nyonso bolandi kolanda ngai bapastere bobesi mokili na biso ya kongo bapastere bokomi bapatron bapastere Yo pasteur oza ba voyance epa na ngai yo pasteur ozali kozwa lobiko papa mushua abandi bakweyaka kaka ka bato liboso na kweyaka wana eglise mais kasi bakomi ba riche mon président faci beto pardon bokota ata émission pardon te yoka moto naosenga mpena papa na biso ayoka yango mpema pardon est ce que mokanda eza te mpo na biso batakisi boye bacongolais vraiment lokola nde naya na benin na nigeria est ce que vraiment moyen eza vraiment te kebenakepetee tosoutenir président na biso Chef coutumier ba ba miyibi mais chef coutumier aza na mboka na baba ndulu mais ye moko riche bana baya Etats Unis est un chef coutumier oyo alingi Congo ah papa papa nani papa papa nani to excusez vraiment bolimbisa nga vraiment papa papa ah kabila le père papa mm. mawa papa wana yanga sa pe mais nasengi vraiment nzambe alobi mokolo ya suka azali ka hakima nzambe mawa hakima Nzambe alobi keke yo mwana Adam obini na likolo ya droite yeba ozonga likolo ya go ya gauche yo mwana Adam ozondima mabe yeba oyo Nzambe akotunaka yo mokolo suka osalaki nini bomengo mokili ezali na suka te yeba kosunga bato oyo baza badi na ba difficulté na senga yango kaka merci na bande kosunga linga ye te hein. merci beaucoup na bino mais non mbongo mbongo oyo kaza nombre habitant yo za be moto peti Ozali kutu kutu pe pesa bato mbongo olingi 10000 dollars nionso na kopesa yo. Eza pe opesa bato pe yango cas ya boye oza modele na ndaku. Mais non! Ata oza na Etats Unis na kotinda yo na sac otiaka bilamba ata grande sœur nga par exemple oza posa okoma na yango na kopesa yo omoni place otiaka bilamba na yo omonaka eloko ya boye ebimi wana eeh. N'a mot de passe na yo heure nionso olobimisaka yango oyo. D'accord merci beaucoup na bika yo bosepeli ya trop maître Arnold azaza na ye balobi deuxième émission ekoyinda maître deuxième émission tokendele ka ba politicien na ba pasteur te posete ba pasteur ne ba ngolo misa ba lokuta yo pasteur obimisa ba église Kaka bindima liboso ba kweyaka na ba eglise jamais ya suka ba kweyaka na ba soda oyo bazalaka ba tenue civil ba kweyaka te mais kaka bana basi wana bana basi wana yo mozi mbiye tika batu nzambe ako condamne yo yo papa na walesa papa walesa okoni na yo excuse mama na kokata te kokata te yoka mama na koposela ba est ce que President Fashi alobi ke tozali awa. Yoka na biso maman excusez. President Fashi alobi ke tozali na na qui de droit. Mm. qui de droit etera moto. Mm. Nzambe alobi yo mokeli Nzambe. Ah! Yo pasteur ba Bible ba mituka cher. Ba mindi ba souffrir na wali eza ndako te. Est-ce que yo pasteur okosata ata sadaka te? Ba mindi ata mosu ata midi sac ya loso. Opesi pe mindi pe balia pe. Balobi na ngoma wale nzambe kumisama. Yo paze nzambe ko sala. Nzambe alobi ke famille zala protection te. Yo mundimi ozaka lokola faible na molimo oyo impurite moko ya pasteur moko oyo akushaka na mosi na ndako. Est-ce que pasteur olesa pasteur olesa bintu to mosi te? Excusez. Mais yo kana biso yo kasi est-ce que Adam na Eve Eloko nini Nzambe asilikelaki na mokili ya suka? Yango te? Mm, yango. Tango Nzambe alobaki Adam na Eve, bokende ko multiplier, Adam, Eve, tout okobota na pasi, Adam oluka mpo na pasi. Mm. Est-ce que yango te? Est-ce que Nzambe alobaki ye tolingana entre biso na biso? Est-ce que yango te omona lelo? totikaka nzambe alimbisa biso mokolo ya suka tika bapase badunda mama mboka congo parce que pourquoi gouvernement na biso ya mboka na biso apesa bango chance Maman Joyce pardon botika maloba oyo president ayoka yango. Eh ayoka papa ezali. Merci beaucoup na bike sepeli si Blaise Musai de Afrique du Sud balobi maître Armel Kalongi la maître ya bina filet eh na bike sepeli si BH4 mon petit frère chéri Joachim Musai depuis depuis eh, Marcelo Musai Claudio Musai famille Musai na bike boza tellement tellement ebele balobi les jamais Très le geometre Belmondo eh, le boss boss na sentir te ba feti ya ngoyo eh, ba boss nyonso vraiment na pesi bino ba mbote belé mm, tokomi na biso vraiment na suka d'ici là portez-vous bien à la prochaine bye bye